नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिय इंदौर की सांसद रही सुमित्रा महाजन ताई ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से भूचाल ला दिया है ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ ही इंदौर संसदीय क्षेत्र में ताई के युग की समाप्ति हो जाएगी ताई की पूरी राजनीतिक जीवन यात्रा को अगर नजदीक से देखा जाए तो ताई एल्डरमैन के रूप में नगर निगम इंदौर की निगम परिषद की बैठक में शामिल होने आती थी उस समय उनकी खास मित्र थी पार्षद पुष्पा जैन उसके बाद ताई का राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ और उन्होंने पूरे देश में आठ बार संसद का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया ताई इतनी अधिक भाग्यशाली रही कि उनका लगभग पूरा जीवन संसद के गलियारों में ही गुजरा और अंत में उसी संसद के गलियारे में लोकसभा अध्यक्ष भी बनी हालांकि ताई इंदौर से एक पारी और खेल सकती थी लेकिन पार्टी हाईकमान द्वारा पचहत्तर के पार लोगों को टिकट नहीं देने का जो निर्णय लिया गया है उसी वजह से ताई के टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है और इसी असमंजस में ताई ने अपने आप को चुनावी मैदान से पीछे हटाने की घोषणा कर दी है उनके इस घोषणा के साथ ही इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे क्योंकि अब चुनावी मैदान में सिर्फ भाई ही रहेंगे ताई नहीं रहेंगी आई ने जो चुनाव लड़ने से मना कर दिया है उसको लेकर आम जनता की क्या राय है और वो क्या कहना चाहती है और कांग्रेस और बीजेपी में से किसकी सरकार बने इस पर भी हम जनता की राय जानना चाहेंगे अपने मन से ना लड़ी हो तो बात दूसरी ने कहा टाई को टिकट देना चाहिए ताई ताई जीतेगी जी हाँ यदि उनको टिकट देते तो ताई जीतेगी अभी पचहत्तर की हों या छिहत्तर की हों अभी वो एक पंचवर्षीय लड़ने योग हैं ताई चुनाव बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो इस तरीके से चुनाव की तुलना नहीं की जाती ताई एक अच्छी लीडर है सांसद भवन भवन के अंदर मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी ताई को सुनते हैं बैठ के तो मेरा तो यही मानना है कि अगर ताई चुनाव नहीं लड़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें इजाफा ज़रूर होगा और लोकसभा चुनाव में आपको कांग्रेस की सरकार चाहिए या बीजेपी सरकार किसी की भी बने काम हो जनता को हर समस्या का समाधान मिले वही सबसे बड़ी चीज़ है जी अब कांग्रेस की सरकार बने चाहे बीजेपी की बने आठ बार लोकसभा में सांसद रह चुकी सुमित्रा महाजन ने चुनाव लड़ने से अब इनकार कर दिया तो इसको लेकर आपकी क्या राय है उनकी उम्र हो चुकी है इसलिए उन्होंने इस फैसले को लिया है हम चाहते हैं कि अब ताई के बदले